Hola, somos Vita y Mana. Este sábado 4 de abril comenzamos nuestra gira décimo aniversario en uno de los festivales más potentes de Galicia. Será en el Aversion Fest. Esperamos veros a todos por allí. Recordar, 3 y 4 de abril, Aversion Fest, que será en Burela. Podéis adquirir vuestras entradas a través del Platinum. Y nada, esperamos a todos veros por allí porque va a ser un concierto de la polla.